Saluton, cae eh, venon al nuovo episodio. Do, mi vola score danchi vin pro la comprenemo, cae la... ne diro subteno della anta umedito e ci ucase char eh, ja uh, yeah, venont mercredon la tro disoligio finigio citie kai do teorie mi devus mi volus fini la anto medito in sed shine che vi shata silindo mi mi teno fili nesta stroda laboro nesta stroda penso questa uh, ah, bella fero dum ali flanke pri la uh, ah, post secvo post la fino della medito serio questa schelka ideoica e mi questa spri pensanta chi fari kai domi vola score da anche vin a a parte la homo in qui iam donis al mi ideoin, tre valora Cai, la alia bon volu fari mi es citie por ausculti vin kai do restu con ni come di tu con ni tanto Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Odio mi volas legi kai mediti kun vi sur kelkai vortoi e la kvara congresso 1900 in Cambridge. Pli precise el pagio 300 ok dexes. Mese della pagio pli malpli. En la unua tempo, vidante che nia afero progressas tre rapide cae mal facile, multae esperantistoi pensis che la causa de tio cuscias ennia nia lingvo mem, che, se ni nur shangios tiun au alian detalon, la mondo tui venos al ni en granda amasso. Tiam venis la periodo de la granda postulado de reforma. Felice, tiu periodo dauris ne longe. Do, shaina salmi che ci foie Zamenhof eh, terure raris charla periodo della reformo e se oni consideras la tutan uh, da rivalo e chi i venis poste occidentalo interlingua a parte do dauris longe kai mi suffice surprisigis che non tempe mi ai studento i pri interlinguistico la tut monda in proiecto in pri rivalo ed esperanto char euro esperanto e sastro europ centra to tio ciam amusas min char en la pasintezo homoi consideris gin tro slava, tro germanezza, cae non oni consideras gin tutte male, tro europe centra. Do, tio pensigas min che verene eblas trovi contentigan solvon por ciam cae por ciui. Cae ancao che ciam oni ec lernas linguon planitan por uh, internazia comunicado, la unua movo estas changi la structuron. Do, mi pli cae pli convincigas che oni ne povas lerni esperanton sen sci ion pri interlinguistico, char ali oni falas en terura in naiva in eraro in kai tio estas tute ne consilinda do effettive ciam estas spazio por proponi novan lingvo projekton ni ne povas eviti tion kai doni pacienza de vas reclarigi la historion la fadenon de la historio kai montri kial Malfazilas construi mondan culturon cae mondan comunumon. Dankon provia atento. gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.